apa menjadi sebuah negara yang daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara in the best kalau tidak silap uh, saya ingin kongsikan juga uh, mungkin semua orang sudah tahu uh, Malaysia antara negara yang paling berjaya dalam menangani pandemi COVID-19 antara lima yang terbaik di dalam dunia ah. Kesehatan Persekitaran, Ketua Unit eh, Penguatkuasaan dan Perundangan Pejabat Kesehatan Daerah Papar yang uh, eh, berbahagia Tuan Haji Husin Haji Putih pengurusi Masjid An-Nur, Taman Limawan, Kinarut, Daerah Papar, eh, Tuan-Tuan Imam, IJK IJK Masjid An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah. Uh, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita dapat hadir bersama-sama ke program Merdeka and Community sempena bulan kemerdekaan dengan uh, ah, bersama-sama tuan di Masjid An-Nur pada pagi yang berbahagia ini. Mulanya kita berperang untuk membebaskan negara daripada pencaman apa ni? Uh, daripada pengganas ya. Kita berperang dengan pengganas uh, daripada Jepun tapi uh, pada ketika ini kita berperang jugalah. Cumanya kita berperang dengan uh, wabak COVID-19. Pernah bagi ceramah di sini, okay. Jadi bukan satu perkara yang barulah bagi saya di sini. Okey. Cuma dulu uh, dulu belum menjadi masjid ni, masjid surau. Kawasan dia pada situ. Apa rujukan utama SOP ini adalah Akta 342. Akta Pencegahan dan Pengurangan Penyakit 1988. Berapa umur akta ni sudah? 1988. Lama sudah akta ni. Tapi sayang, akta ni bila sahaja ada penyakit baru kita guna dia. Okay. Kalau anda dulu, dulu-dulu kan sebelum ada COVID-19 kami pun berhabuk untuk kami tengok doktor. Ya. Tapi bila ada sahaja COVID, ah, kita start. Start mula untuk uh, laksanakan akta ni. Okay. Lepas kita buat uh, macam-macam kita buat. Kita bagi ceramah, kita bagi eh, bahkan di media sosial, di media elektrik. Semualah kita bagi. Kemudian kita rumah ke rumah. Kemudian kita bagi tahu lagi secara uh, bergerak kan. Bila benda ni kita sudah sampai satu peringkat dia, di mana kita rasa kita sudah boleh tindak ke kita akan ambil tindak ke mana-mana. Kuasa. Okay? Di bawah uh, Seksyen 3 ni, kita punya Menteri Kesihatan boleh menurunkan kuasa kepada siapa sahaja yang dirasakan perlu untuk menjalankan pemerkuasaan. Okey. Dan sekarang ni kalau kita tengok, uh, kenapa kita lantik polis dan lain-lain jabatan ni? Kenapa? Hmm. Ha? Supaya tuan-tuan... Uh, Faham tak kenapa benda berlaku sekarang ni begini? Kenapa tidak orang kesihatannya? Memang kita keluar orang kompon juga, tapi kebanyakan kompon dia keluar oleh polis. Okay? Ya. Oleh Jepang, oleh immigration, oleh custom. Semua kena bersatu padu untuk bantu kita dalam mengawal COVID ni. COVID ni bukan uh, bukan penyakit main-main lah. Bukan penyakit main-main. Sekarang ni berapa berapa juta sudah ada? Berapa juta sudah ke seluruh dunia sekarang? Belas-belas juta kan? Yang mati pun lebih setengah juta. Di Sabah sendiri pun ada berapa kes hari ini Sehingga ke hari ini Kita ada berapa kes 400 Ah, Daripada kemarin kita ada 400 Berapa kematian? 8 kematian Anda kan kes kematian kemarin baru 8 kematian okay. Eh, kiri kanan Itu sampai. Okay. Eh, saya bukan apa ini ini uh, salah satu apa tu budaya-budaya uh, baru yang kita kena serap peranan kita adalah jangan ke kawasan tu jangan ke kawasan di mana sudah disetar kawabak yang kedua kalau ahli keluarga kita ada sana jangan suruh dia pulang apa boleh buat no? apa boleh buat okay? saya matilah orang cakap okay? sebab apa Sama samalah juga covid ni bukan bukan kami menakutkan betul ini yang betul ini hmm. perkara yang benar okay. Ya. bila ahli keluarga kita terkena covid terutama yang yang berisiko tinggi yang ada kencing manis darah tinggi kan dan juga sakit hmm. jantung hari ini kalau dia kena covid kan ambulans datang ambil dia itulah hari terakhir kita jumpa dia itulah hari terakhir kita jumpa dia kalau dia sembuh yes dia boleh dia balik rumah kalau dia sembuh tapi kalau dia tidak sembuh bolehkah kita tengok dia di kebumian tidak boleh kan itu saja hmm. itulah terakhir kita jumpa dia bolehlah kita semis-semis ha, ah, macam kita okey tapi dana sudah sudah jalan ha. kan? betapa teruknya penyakit ada penyakit lain berlaku macam dengue kan bawa, kematian juga tidak ada ubat juga tetapi bila ahli keluarga kita sakit kita boleh boleh ziarah dia boleh jaga dia di luar duduk situ tapi kalau covid boleh tak? Lah. tidak boleh di sinilah peranan kita paling banyak Okay, section 10 ni adalah tanggungjawab kita untuk memberitahu kepada uh, apa tu pejabat kesihatan berdekatan atau pihak berkuasa apabila berlaku suatu penyakit. Okay. Karena hal ini tumpang kita COVID lah. Okay. Bila apa tanda-tanda COVID? Apa tanda-tanda COVID? Ha? Demam lagi? Sesak nafas lagi? Batuk lagi? Sisa semua? Sakit badan? Boleh tak sakit badan? Tapi sakit badan ni banyak sedikit lah. Okay. okay. Cuma masalah demam ni macam mana kita mahu tentukan dia demam? Ah, kita kena ada penyukat kebiasaan dia kita kena tengok dia punya tanda-tanda dan gejala dia. Okay. Sedia semak, lepas tu berair dan sakit dia punya sakit tekak dia dan batuk lah. Okay. Ini tanda-tanda yang paling mana. Tapi kita kena ingat kalau kita peka dengan uh, betul uh, um, uh, sidang media kita punya KP kan setiap hari dia beritahu 80% penyakit COVID di Malaysia tidak ada tidak ada tanda-tanda apa maksud dia kalau tidak ada tanda-tanda berbahaya atau tidak lagi berbahaya sebelah-sebelah ini mungkin ada pembawa itu sebab kena jarakkan satu bita kena pakai emas betul-betul Okey, apa yang kita buat tuan-tuan dan perempuan marah ke tidak marah itulah yang kami akan kuarantin satu keluarga suka tidak suka akan tu kita boleh kita boleh kuarantin mana-mana orang yang kita anggap boleh menyebarkan sebab tujuan kami kuarantin adalah itulah. Kalau kita kuarantin satu orang sahaja, kemudian dia bergerak di ruang tamu makan sama-sama, dia jangkitkan kepada keluarga dia, keluarga dia tidak kuarantin, dia bergerak keluar. Apa beza dia? Tak ada beza kan? Dia di kuarantin di rumah, tetapi ahli keluarganya bergerak di luar. Memang dia tidak bergerak di luar, tapi ahli keluarga dia sudah jangkit sama ahli keluarga, dan ahli keluarga dia bergerak di luar. Suka-suka hati pergi shopping komplek lah, pergi sana lah, pergi sini lah, pakai emas pun tidak mau. Itulah yang berlaku. Kita tengok kan baru-baru ini, di mana bila orang daripada luar negara, dibenarkan dia kuarantin di rumah. Polisi pejabat kesihatan papa tetap sama juga. Kita akan kuarantin satu keluarga. dan Entahlah tu kita beritahu kuarantin satu orang, kita tidak kisah. Tapi lantasnya, apa yang kami buat berlaku juga kan. Okay. Lastnya, di kuarantin semula ke pusat kuarantin. Sebab apa? Tujuan kita kuarantin itu untuk putuskan rantai yang kita. Hmm. Okay? Peranan kita yang pertama adalah jika kita PUI atau PUS, kita perlu kerjasama dengan anggota kesihatan. Sekarang bukan sahaja anggota kesihatan, bekerjasama dengan semua orang yang ada kena-mengena dengan penguatkuasaan. Kena bekerjasama dengan polis, dengan Jepang, dengan rela, dengan tentera, dengan kastam, dengan apa lagi, dengan uh, immigration, semua orang. Semua yang kait mengenai kita kena bekerjasama. Macam mana saya beritahu tadi, semua tempat ada SOP Di mana lah Keluar saja kita daripada rumah, sudah kita guna SOP. Okay? Sekarang ni lagi, bila kita berada di tempat yang sesak, kita kena wajib pakai mask ataupun pelitup muka. Okay? Wajib kena pakai. Jadi kawasan-kawasan yang sesak ni di mana? Ha? Boleh kita tanggal supermarket tu pukul 8 dia bukan kawasan sesak? Eh, tidak boleh tuan-tuan. Ini pukul 8 keluar ada orang. Boleh tak? Ha, tidak boleh. Apa-apa juga tempat yang yang dianggap tempat awam dan boleh sesak itulah. Di situlah kita kena pakai mas. Okay. Eh? Disuruh kena pakai kan? Kena pakai sebab, sebab dia termasuk dalam kawasan yang tumbuhan awam. Kawasan yang sesak. Okay? Memang kita kena marah. Nabi beritahu etika bersin ni lama sudah Nabi beritahu. Dan macam mana cara bersin atau pembatuk yang sebenar. Eh, Kita kena tutup uh, kita punya mulut, hidung kita. Gunakan tisu atau sapu tangan. Dan jangan kongsi tisu atau sapu tangan kepada orang lain. Untuk emasnya kan, emas ni ini emas yang uh, yang memang sudah diiktiraf oleh mana lah, WHO atau TKM mas-mas yang kita pakai yang berwarna-warni ini sorry sorrylah sahabat belum lagi itu okay. tetapi macam mana pun untuk menyelamatkan harga kita punya muka di satu ribu, pakai ini okay. so, so kami minta lah saya dengar lah ni dia di bawah eh, di luar bidang kami lah eh apa yang tak perlu uh, eh, pengurusi kena buat mohon ke, eh, kerela kan eh? mohon kerela untuk uh, memohon bantuan uh, penjagaan okay? sebab setahu saya rela ni ada dia punya itu bayaran tu ikut jam okay? sebab rela ni bukan di dalam kami punya bidang tapi untuk yang uh, kita punya perangai yang detail ni kan okay? uh, benda ni bukan sahaja di sini lah di masjid daerah sendiri pun imam daerah sendiri pun ada tegur uh, berkaitan dengan lah ya, yang N95 eh, itu mahal okay. hanya itu saja lah apa-apa pun sebab sop itu banyak untuk uh, untuk lebih jelas tuan-tuan dan perempuan layari so, uh, MKN punya itu website itu uh, lah apa-apa yang kita mau semuanya ada okay. Keputusan dan uh, perundangan Pejabat Kesihatan dan Papan Sekali lagi masih mengucapkan terima kasih atas uh, uh, penyampaian ceramah sebentar tadi Baiklah tuan-tuan uh, kita Assalamualaikum uh, Salam sejahtera semua uh, Terima kasih kepada yang pertamanya daripada pengurusi Masjid An-Nur Taman Dewan Kinarut uh, kerana berjaya mengumpulkan anda semua pada pagi ini walaupun kita faham uh, pada hari ini kita uh, dalam musim kerja, uh, hari kerja dan juga musim pandemik kita pada, terima kasih, bukan, uh, terima kasih kepada semua kita pada hari ini uh, sebenarnya ingin mengingatkan kepada anda semua apa dia lima prinsip rukun negara itu uh, walaupun kita sudah tahu sebelum ini tapi kita kena refresh balik refresh parikan juga kita kena amalkan bukan saja kita hafal tapi kita kena amalkan uh, lima prinsip rukun negara ini yang telah mencapai 50 tahun tuan-tuan dan puan bayangkan negara kita sudah uh, mencapai satu apa kemerdekaan satu uh, apa menjadi sebuah negara yang uh, daripada dulu sehingga kini memang negara kita antara uh, in the best kalau tidak silap, ah, saya ingin fungsikan juga, ah, mungkin semua orang sudah tahu, ah, Malaysia antara negara yang paling berjaya dalam menangani pandemi COVID-19, antara lima yang terbaik di dalam dunia. Bangga kan kita, kita patut merasa bangga, ya, tuan-tuan, kerana lima, kita negara kita juga ada Dr. Doktor Hisham dari Perakipi Kesehatan, merupakan salah seorang doktor yang terbaik gelap dunia menangani ini COVID. masa-masa ha. lagi lah pencapaian uh, Malaysia uh, ah, pada ketika ini. Uh, jadi kita harus berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia. Eh, itu yang kita hendak mengingatkan kita kembali uh, kehebatan negara kita. Kita tunjukkanlah rasa kecintaan kita kepada negara uh, secara amnya dengan mengibarkan ujar kebilangan. Terima kasih sekali lagi kepada uh, eh, Cik Muhammad Abdul Rahman pada pejabat yang daerah Papar di atas eh, kempen uh, sempena uh, Merdeka and Community Bulan Kemerdekaan ya. Yang sini, yang sini ini, sini sikit. Ya, ya, boleh, boleh. Badris iaitu Tuan Haji Ismail uh, daripada uh, Berbal uh, Kesihatan uh, yang kita jemput untuk kita ceramah imam-imam dan perempuan puan yang hadir pada hari ini Alhamdulillah semoga kita akan bertemu kembali dengan majlis-majlis yang lain tempat yang sama dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh